जेमोल एप्लिकेसनको script console and script commands ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौं स्क्रिप्ट कमान्डहरूको बारेमा स्क्रिप्ट कन्सोल विन्डो कसरी प्रयोग गर्ने स्क्रिप्ट कमान्ड प्रयोग गरी मोडलको डिस्प्ले बदल्न प्यानलको टेक्स्टमा लाइनहरू देखाउन यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई यी ज्ञान हुनुपर्छ जेमोल एप्लिकेसनमा मलिक्युलर मोडलहरु सिर्जना र सम्पादन गर्न यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु अपरेटिङ सिस्टम संस्करण 12.04 जेमोल संस्करण 12.2.2 जावा संस्करण 7 जेमोल प्यानलको डिस्प्ले परिमार्जन यिनीहरूको प्रयोगले गर्न सकिन्छ मेनुबारको विकल्पहरू पपअप मेनुको विकल्पहरू वा स्क्रिप्ट कन्सोलमा स्क्रिप्टिङ कमाण्ड हामीले अघिल्ला ट्युटोरियलहरूमा मेनुबार र पपअप मेनु प्रयोग गरी डिस्प्ले परिमार्जन गर्न सिकेका थियौ यो ट्युटोरियलमा हामी स्क्रिप्ट कमाण्ड प्रयोग गर्न सिक्नेछौँ एउटा कमाण्डको सेटलाई स्क्रिप्ट कमाण्ड भनिन्छ स्क्रिप्ट कमाण्डले प्यानलमा एउटा मोडलको डिस्प्ले नियन्त्रण गर्छ जेमोलले राजमोल प्रोग्राममा आधारित कमाण्ड ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्छ त्यस्तो कमाण्ड लेखनलाई स्क्रिप्टिङ भनिन्छ जेमोल स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज र कमाण्डहरुको सूची यो लिंकमा उपलब्ध छ अब स्क्रिप्ट कमाण्डहरु कसरी प्रयोग गर्ने स्क्रिप्ट कमाण्डहरु स्क्रिप्ट कन्सोल विन्डोमा टाइप गरिन्छ स्क्रिप्ट कन्सोल जेमोलको कमाण्ड लाइन इन्टरफेस हो यो मेनुबारमा फाइल र कन्सोल विकल्प अन्तर्गत उपलब्ध हुन्छ स्क्रिनमा एउटा प्रोपेनको मोडल सहितको यो जेमोल एप्लिकेशन विन्डो हो अब डिस्प्ले बदल्न स्क्रिप्ट कन्सोल प्रयोग गर्न सिकौं एउटा स्क्रिप्ट कन्सोल विन्डो खोल्न मेनु बारको फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ ड्रपडाउनमा तल स्क्रोल गरौँ र कन्सोलमा क्लिक गरौँ स्क्रिनमा जेमोल स्क्रिप्ट कन्सोल विन्डो खुल्छ स्क्रिप्ट कन्सोल विन्डोमा कमाण्डहरु टाइप गर्न टेक्स्ट एरिया छ विन्डोको तल त्यहाँ एउटा स्क्रिप्ट एडिटर विन्डो खोल्ने बटन छ यो विन्डोमा अन्य बटनहरू नामत भेरिएबल्स क्लियर हिस्ट्री र स्टेट पनि रहेका छन् उपलब्ध स्क्रिप्ट कमाण्डको सूची सहितको पेज खोल्न हेल्प बटनमा क्लिक गरौँ यो विन्डो बन्द गर्न ओके बटन क्लिक गरौँ केही सरल स्क्रिप्ट कमाण्डहरू लेखौँ यी कमाण्डहरू कसरी लेख्ने स्क्रिप्ट कन्सोल विन्डोमा डलर प्रम्प्ट पछि कमाण्ड टाइप गरौँ स्क्रिप्ट कमाण्ड एउटा कमाण्ड शब्द सहित सुरु हुन्छ जसको पछि स्पेसहरूले छुट्याइएको प्यारामिटरहरूको सेट हुन्छ र एन्ड अफ लाइन क्यारेक्टर वा सेमिकोलनले टुङ्ग्याइन्छ तपाईँले कमाण्ड टाइप गर्न नसकेसम्म कमाण्ड रातो देखिन्छ कमाण्ड सुचारू गर्न किबोर्डको एन्टर की थिचौं म कन्सोल ठूलो पार्न केम्याक स्क्रिन म्याग्निफायर प्रयोग गर्दैछु उदाहरणको लागि प्रोपेनको सबै कार्बनहरूको रंग सुन्तला रंगमा बदल्न कर्सर स्क्रिप्ट कन्सोल विन्डोमा राखौं डलर प्रम्प्टमा टाइप गरौं select carbon semicolon colour atoms orange किबोर्डको एन्टर की थिचौ प्यानलको प्रोपेन मोडलका सबै कार्बनहरू सुन्तला रङमा परिवर्तन भएका छन् अब सबै बन्डहरू निलो रङमा बदल्न डलर प्रम्प्टमा टाइप गरौँ select all bonds semicolon colour bonds blue enter थिचौं अब प्रोपेन मोडलका सम्पूर्ण बन्डहरू निलो रङमा देखिन्छन् अर्को बन्डहरुको साइज बदलौं डलर प्रम्प्टमा टाइप गरौ वायरफ्रेम 0.05 डेसिमल नम्बर एंगस्ट्रममा बन्डको अर्धव्यास तोक्न प्रयोग गरिन्छ एन्टर थिचौं प्रोपेन मोडेलमा बन्डहरुको साइज बदलिएको याद गरौ यसैगरी बन्डहरुको साइज बढाउन प्रम्प्टमा टाइप गरौ वायरफ्रेम 0.1 पुनः एकपटक बन्डहरुको साइजको परिवर्तन याद गरौ एटमहरुको साइज बदल्न हामी एउटा डेसिमल सँगै स्पेस फिल कमाण्ड टाइप गरौ डलर प्रम्प्टमा टाइप गरौ स्पेस फिल 0.2 डेसिमल नम्बरले एङ्गस्ट्रोममा एटमको अर्धव्यास जनाउँछ एन्टर थिचौं प्रोपेन मोलिक्युलमा एटमहरुको साइज घटेको हेरौं गरी एटमको साइज बढाउन टाइप गरौँ स्पेस फिल 0.5 एन्टर थिचौ तपाई एटमको साइजमा परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ वैकल्पिक रूपमा सीपीके कमाण्ड सहित प्रतिशत वा डेसिमल नम्बर पनि प्रयोग गर्न सक्छौ प्रतिशतले एटमको भ्यान्डर वाल्स अर्धव्यास जनाउँछ उदाहरणको लागि टाइप गरौँ cpk 20% र एन्टर थिच्छौ एटमहरुको साइजमा भएको परिवर्तन याद गरौँ जेमोल प्यानलमा टेक्स्टको लाइनहरु देखाउन कमाण्डहरु लेख्न सकिन्छ टेक्स्टको लागि कमाण्ड लाइन सेट इकोमा सुरु हुन्छ यो स्क्रिनमा टेक्स्टको स्थान सहित लेखिन्छ उदाहरणको लागि हामी प्यानलको माथि बीचमा मोलिक्युलको नाम प्रोपेनको रूपमा देखाउने छौ त्यसैले टाइप गरौ set echo top centre semicolon echo propane र एन्टर थिचौ हामी प्यानलको माथि बीचमा प्रोपेन टेक्स्ट देख्न सक्छौ हामी प्यानलमा टेक्स्टका अन्य लाइनहरू पनि देखाउन सक्छौं उदाहरणको लागि म प्यानलको बायाँ कुनामा केही टेक्स्ट चाहन्छु डलर प्रम्प्टमा टाइप गरौँ set echo bottom left semicolon echo this is a model of propane enter थिचौं हामी प्यानलको तल्लो बायाँ कुनामा टेक्स्ट लाइन देख्न सक्छौ देखाइएको टेक्स्टको रंग साइज र फन्ट पनि बदल्न सकिन्छ उदाहरणको लागि म टेक्स्ट एरियल इटालिक फन्टमा चाहन्छु डलर प्रम्प्टमा टाइप गरौ font echo 20 Arial italic enter थिचौ यसले टेक्स्टलाई एरियल इटालिक फन्टमा बदल्नेछ टेक्स्टको रंग बदल्न हामी कलर इको सँगै रंगको नाम टाइप गर्नेछौ त्यसैले टाइप गरौ कलर इको येलो र एन्टर थिचौं फन्टको रङमा भएको परिवर्तन याद गरौं त्यसैगरी तपाई विभिन्न कमाण्डहरुको खोज गर्न सक्नुहुन्छ र परिवर्तनहरु याद गर्नुहोस् संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं स्क्रिप्ट कमाण्ड र स्क्रिप्ट कन्सोल हामीले यो पनि सिक्यौं स्क्रिप्ट कमाण्ड प्रयोग गरी मोडेलको डिस्प्ले प्रपर्टिज परिवर्तन गर्न र प्यानलमा टेक्स्टको लाइनहरु देखाउन कार्यको रूपमा 3-मिथाइल पेन्टेनको एउटा मोडल सिर्जना गरौँ तलको कार्य गर्न स्क्रिप्ट कमाण्डहरू प्रयोग गर्नुहोस् सम्पूर्ण हाइड्रोजनहरूलाई निलोमा बदल्नुहोस् सबै बन्डहरूको रंग रातोमा बदल्नुहोस् र मलिक्युल स्पिन गर्न सेट गर्नुहोस् यो URL मा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग तय गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार